Fala que é mais canal, estou com mais vídeo com continuação do jogo aqui. Hello, eu acho que não passar. Ciao. pra esse minigame. projetos, tipo, várias coisas. Nous sommes en levou lá pro começo, que safado. Filho da mãe, sua égua. Faltou salto. Tem que reiniciar. Já da égua. Uhum. não, esse daqui. Sai. Não quero levar uma voadora não. Eu quero que eu estou uma voadora. reflection. just different. ladrão! bando de ladrões! Os... Não, é qualquer coloquei doce sem querer. O sal, sim, cadê o sal?

biskuit. itu Thiago se ganhou da Copa. Sabia que existia manequim mal do cabelo. Ah não, mano, vou lá, mano. Женщина, посади. Hum. Au. Conseguimos. Finalmente vamos liberar uma nova área. Tchauzinho. Eu não vou precisar dar Ah, eu quero. Vou testar meus poderes. Ah, não funciona assim desse jeito. Vou guardar isso daqui de... Não, meu caminhante! lembrete. Vamos ver se o vizinho vai. f r